Històries histriòniques, capítol 1. L'addicte de les manifestacions. Aquesta és la història de com el Guillem, un noi tranquil, obedient i civilitzat, un dia es torna addicte a les manifestacions. Un dia com un altre, el Guillem, passejant per la ciutat de Barcelona, es trobava amb un grup que es queixava de coses. El Guillem, entre aquells estranys, es sentia com a casa. Per primer cop trobava persones que, igual que ell, li agradava queixar-se. Però aquest no fou l'entendent motiu de perquè el Guillem es tornés a dictar les manifestacions, sinó fou per aquella mirada rebel de la noia que desafiava les lleis del patriarcat. Aquella mossa d'esquadra. Aquella firmesa ciutatà a la porra i aquella silueta de gimnàs que es podia intuir sota les innombrables proteccions li feien volar la imaginació. Aquest era l'autèntic motiu de perquè el Guillem seguia anant a les manifestacions. La possibilitat de tenir el mínim contacte amb la mossa semblava totalment utòpic. Però sense previ avís, arribà un moment màgic que el Guillem no oblidaria mai. La càrrega. La mossa decididament es dirigia directament cap al Guillem i mentre matia un jamec amb un insult li ens va una porrada directament de les costelles flotants. O més tard, l'amor floria en forma de blau. Els seus pares no veien amb bons ulls la relació del Guillem i la mossa. Et farà mal, et farà mal, deien repetides vegades. Però ja era massa tard. El Guillem ja no es podia deixar de masturbar ni una sola vegada sense pensar en aquell instant. El Guillem estava definitivament corprès per aquella mossa. El Guillem es tornava un habitual en manifestacions, però passava el temps, passava el temps i no la trobava. Notava com a poc a poc la flama de l'amor anava apagant, igual que el blau de les costelles. Però després de dues vagues generals, la trobà, tot i que no fou com el Guillem esperava. guien vegia des de primera fila com l'estimada mossa, el que anteriorment li havia fet a ell, li estava fent a un altre. Mateixos gemecs, mateixos insults i el característic cop a les costelles. Li estava dedicant a un altre afortunat noi. No hi havia res a fer. Ella l'havia oblidat. El Guillem de l'impotència marxa a casa plorant. Els seus pares tengueren la raó. La mossa li va acabar fent mal. Sort que la vida, per cada instant de tristesa, ens regala un gran consell. No et fiïs mai de la policia. Conta contat, conta a cap.